Ты спрятал меня. Мастер Андрюха. Мы Акамиши. Мы своих не бросаем так. А где? Леха. Лех. Леху забанили в века за анкеты проституток. Я люблю тебя, Леха. Мне будет тебя не хватать.